lur, nek menurut sampean, aku izobozo jowo opo ora. Hai guys, kembali lagi bersama Bro Chan, masih di channel Jelajah Italia. Oke nih guys, masih dalam uh, karantina virus COVID-19 uh, eh, di Italia. Nah, kebetulan kita sudah lebih dari sebulan ya di karantina di Italia. Kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa Indonesia harus melestarikan budaya-budaya Indonesia ya. Dan salah satunya kebetulan saya orang Jawa, makanya saya ingin mengajarkan gimana sih orang-orang sini, terutama anggota keluarga saya, belajar bahasa Jawa. Serunya seperti apa? Oke, pasti Anda semua penasaran, ikuti terus dan tetap stay tune. Primpun kabare sedulur jengganku tekla, aku repsinau, bozo Jawa, ojo lali mengkod nilai yo. Primpung kabare sedulur Ginenkut Sofia, Acuare Psinau, giovo, Ogiolali, Menco di Nilai, Io. pripun Cabare Sedulur, Yenengu Alessia, Acu Arep Sinau, Boso Giovo, Ogiolali Mengo di Nilai, Io lungo Mung Sedelo malata un Po Kirim Warto Lalio Po Panchem Nungaleli Nungaleli Yen Eling Ngal Bali lungo Mung Sedelo malata un Po Kirin Barto Laliopo Pansengalali Ieneling Embok Engal Bali. Giangi lungo mung sedelo, mala tampo kirim vator, lali Oppo pancen nglali, yen eling embok engal bali. Kok kebang ten temen, sambat belas raono peratian, jelas kubutu atimu kubutu awakmu. Kokeki bang ten temen, sambat belas raono peratian, <laughs> gelas kubutu atimu, kubutu avakmu. Kok tembageten temen, sambat belas raono peratian, Gelas Kubutuk Atimu. Kubutuk Awakmu. Sayan Opokowe Krungu, Jeritan Atiku, Me Samba Kale Sinten. Yen Sampun Mekaten, Merana Uripku, Sayang Opo Kovoe Krungu, Geritan Atiku. Me sambat kale sinten. Yen sampun mekaten. Merana uripku. Sayang hopokove krungu. Geritan Atiku. Mek sambat halek sinten. Un attimo yen sampung mekaten merana urikpu. Delala akuiki wayune polio la pie setuju opo ora delala kuiki uayu uayune polio la pie tu Setuju opora nendelak aku iki. Wayune pol io lak pie tu giù opo ora. Aku a me dolan merono. Sopo singerep metuk aku. Ben ora che blazuk tang tungu io Akuame dolan merono, sopo sing arep metuk. Aku. Benora che blasuk, tak tungu yo. Aku ame Dolan merono sopo sing arep metuk aku. Benora che, che blasuk tak Tungu yo. Adem adem nungene. Enake mangan opo. Mi ayam opo soto. Adem adem ngene. Enak mangan opo. Mi ayam opo soto. Adem adem ngene. Enak mangan opo. Mi ayam opo soto pielur, nec menurut sanpean, aku isobozo jowo opo ora, pielur, nec menurut sanpean, acu iso, bozo jovo, opo ora. Pielur nec menurut sampean, acu iso boso, jovo, opo, ora. Oke okay guys, jadi bagaimana? Anda sudah menyaksikan bagaimana uh, anggota keluarga Brucan yang ada di Itali belajar berbahasa Jawa. Yah, maklum lah, baru belajar, jadi memang harus ditingkatkan lagi supaya gimana ya supaya lebih lancar dan lebih luwes cari wong Jawa oke okay? nek sampean seneng karo vlog iki ojo lali komen like dan terakhir subscribe loncengnya diteken ya ojo sampai lali Oke okay guys, sampai di sini dulu vlog dari Brochan dan kita ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Saya Brochan, salam sejahtera dari Italia. Ciao.